assalomu alaykum aziz obunachilar sizlar bilan doktor sabirov azizlar orzu ko'p kutilgan vaqt yetib keldi bizlarda youtube knopka keldi ya'ni 100 ming obunachi bo'lganimizga youtube bizlarga knopka jo'natdi hozir shuni borib olamiz azizlar kanunda bo'lmasa ketdik Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, azizlar biz pochtaga yetib keldik xudo xohlasa hozir olamiz keyin sizlarga obzorni ko'rsataman qana bo'lmasa yetdik. azizlar pochtani oldik xudo xohlasa buni hozir borib ochib sizlarga ko'rsataman to'g'risini aytsam quvonchim ichma sig'may turibdi bu narsani bu daxkalani orzu kutmadik albatta bu quvonchni sizlar bilan baham ko'raman bo'lmasa kuzatishda davom eting Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, go, go, go, go, go azizlar aytib o'tganimdek e, youtube knopga keldi e, youtube knopkani borib olib keldik e, qonsim ichimga sig'mayapti juda ham xursandman albatta bu yutuqqa erishishimda sizlarni hissangiz juda ham katta hammangizga kattakon rahmat deb aytib qolaman albatta bundan keyin ham meni qo'llab quvvatlaysiz degan umiddaman azizlar qonunda bo'lmasa cho'zmasdan vaqtni o'tkazmasdan youtube knopkani ochamiz bismilloh juda ham hayajonlanyapman albatta e, bu yutuqqa e, erishish uchun sizlarni yordamingiz juda ham katta bo'ldi hammaga kattakon rahmat meni qo'llab quvvatlab videolarimni ko'rib o'ziga bo'lgan ishonchini orttirib sog'lig'ini yaxshilab kelayotgan azizlarga hammasiga kattakon rahmat bundan keyin ham qo'llab quvvatlaysiz degan umiddaman mana ochib ham endi korobkani ichini ochamiz youtubedan bizlarga xat hozir buni o'qib ko'rsataman undan oldin knopkani ko'rsataman sizlar mana azizlar orzu ko'p kutilgan knopkamiz yetib keldi juda ham xursandman mana azizlar Present to doktor Sabirov 100 ming obunachi uchun berilgan knopka. Hammangizga kattakon rahmat. Azizlar, juda ham xursandman. Hozir sizlarga o'qib ko'rsataman. Xatda nima yozilgan? azizlar xat bilan tanishib chiqamiz youtube yuz ming obunachi uchun xat jo'natgan bizlarni tabriklab bu youtube bilan tabriklab qo'yishgan и e, bu yerda suzan opamiz ham qo'l qo'yib qo'yibdi azizlar juda ham xursandman sizlar albatta bu knopkaga erishish uchun juda ham katta mehnat qildik albatta sizlar va bizlar bu youtubega erishdik bu sizning yutug'ingiz azizlar bu sizlarniki azizlar xudo xohlasa bundan keyin ham bizni kontentlarimiz juda ham chiroyli va sizga yoqadigan sizga foydali bo'ladigan eng asosiysi sizga foydali bo'ladigan kontentlarni qo'yishda davom etamiz albatta buning uchun bizlarni qo'llab quvvatlaysiz degan umiddaman va mana shu videolarimizga layklarni bosib kommentariyalarni yozib to'ldirib tashlaysiz degan umiddaman azizlar hammangizga kattakon rahmat sizlarsiz bu yutuqqa erisha olmasdim buni takror va takror aytaman juda ham xursandman juda ham endi maqsad buni oltinini olishga buning uchun bir million obunachi bo'lishimiz kerak albatta qo'llab quvvatlab videolarni portlatib tashlaysiz degan umiddaman layklarni bosib kommentariyalarni yozib albatta bu layklar menga kerak emas bu layk like bizni videolarimizni katta auditoriyaga olib chiqishga yordam beradi albatta bu menga juda ham yordam beradi ya'ni videoroliklarim katta auditoriyaga chiqadi boshqa odamlarga ham videoroliklarim foydasi tegadi degan umiddaman albatta buning uchun sizlarni yordamingiz men uchun juda ham zarur azizlar meni kuzatishda davom eting albatta qo'llab quvvatlang hammaga kattakon rahmat sizlarni yaxshi ko'raman kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin xudo xohlasa bundan ham zo'r videolarni qilishni davom ettiramiz azizlar xayr salomat bo'ling sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling azizlar sog'lik eng keragi